Oh, Mending anak tuh dia dia mau ini. Oh, kamu baik. Oh, kamu baik. Kamu Eh, Eh, Thank you. Thank you. I don't know if you know. I don't know if you know. I don't know if you know. ربي على ربي وين ربي استعملي خلينا استعملي انا ماما انا بنوب يا جدع جديد انا بنوب